ordenagailu publiko edo partikatu batetik zure Google kontura sartzen zara, hau egitean zure pasaitza babesgabe geratzen da. Eta gainera, lapurreta errasten da. Googleek bi pausutako hilastapena eskaintzen du. Autasko segurtasun funtzioa da, zure kontua babesten du, pasaitza jakeatu edo lapurtzen badute. Funtzio hau segurtasuna hobetzen du, horregaitik zure mugikorra eta pasaitza beharko duzu saioa hasteko. Nola konfiguratu? Hasteko goiko partean dagoen laukiari klikatu eta kontua aukeran sakatu. Google kontuko pantailan segurtasun botoia sakatu eta bi urratzeko egiaztapena aukeratu. Googleek ezarritako urratza jarraitu. Nola aktibatu bi pausutako egiaztapena? Erabiltzaile izena eta pasaitza sartu eta gero, Googleek egiaztapen kodea eskatuko dizu. Kode hau zenbakizko kode labur bat da. Googleek dei edo mezu baten bidez bidaliko dizu.